Упражнение 4, 2, 3. Календарь. Словарь. Камень. Фонарь. Корень. メッキズナクで終わる単語であれば、そのメッキズナクを取り外してから設備字をつけます。えー、なんで取り外すのここでメッキズナクは語尾代わりなんです。その語尾自体がいらなくなるから、メッキズナクもいらなくなるわけです。Календарь Календарный. Календарный праздник. Словарь. Словарный. Словарный тест. Камень. Каменный. Каменный дом. Фонарь. фонарный столб фонарный столб корень коренной Коренной житель. Коренной вопрос.